Kahoot. Com, dat ass e ganz flotten Outil fir e Quiz ze man mat enger Grupp Kanner zesummen, mat enger Klass. Et léisst sech formidabel kombinéieren an alle Fächer, Franséisch, Däitsch oder Science, Geschicht, Geographie a bal fir all Themen ass et gëeegnet. Mee dësen Erklärvideo, deen ass jo fir Iech geduet als Spilleiter, Dir administréiert dat Spill an dat wëll ech Iech elo weisen. Hei am éischten Erklärvideo weisen ech Iech wéi een en Account mécht, also sech registréiert. Am beschte geet ee vläit hei, sign up for free, also d'Adress ass kahoot Punkt com. Gi mer heihinner. Voilà, an da soe mer hei, mir sinn en Teacher. An dann, wann Der keen vun deenen Accounten do hutt, da kënnt Der hei och eng ganz einfach, eng aner Mailadress hunn. Dir gitt den Numm vun Ärer Schoul an. Oppassen, keng Spacen sinn erlaabt. Dann d'Mailadress, do kënnt der jo déi Mailadress huele vum Office 365 an dann e Passwuert. Dono muss een natierlech d'Konditiounen cochéieren an dann maache mer Join. An da gi mer hei continue for free. Voilà, a mir kënne lo hei um Riedche kucken. Voilà, do si mer lo automatesch ageloggt.